Έχω στη διάθεσή μου ε, μία ε, έκθεση πιστηρίων, έτσι, η οποία έκθεση πιστηρίων έχει σταλεί στην εισαγγελία πρωτοδικών το Δεκέμβρη του 2013, περιέχει α, μπατονέτες με αίμα από το, από το πεζοδρόμιο του Σοδού Τσαλτάρι 60, με αίμα από ένα πεζούλι σε ένα φροντιστήριο ακριβώς στο σημείο της δολοφονίας. Περιέχει, περιέχει νύχια από τα χέρια του Παύλου Φίσα. Μπορούμε να δούμε λίγο τις εικόνες από τα πιστήρια. Έχουμε το στιλέτο με το οποίο ε, ο Ρουπακιάς μαχαίρωσε τον Παύλο Φίσα. Και ε, ε, εδώ θέλω κάπου να ρωτήσω εγώ, αν έχουμε, στη, αν εσείς γνωρίζετε τα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων. Και το λέω γιατί. Το λέω διότι πέραν των μαρτύρων και των, των, των διαδικασιών καταθέσεων υπάρχει και, υπάρχουν και αυτό που, λέμε, που λένε οι Άγγλοι hard evidence. Έτσι. Το hard evidence είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, όταν ο Παύλος Φίσας ε, δέχθηκε την επίθεση κατά τις μαρτυρίες ως τώρα και κατά το πώς είναι η δικογραφία τουλάχιστον τριών ατόμων και έχει στην ιατροδικαστική εξέταση στα χέρια του χτυπήματα, στο πρόσωπο χτυπήματα, στο κεφάλι χτυπήματα, πρόκειται περί πάλης και αμήνθηκε κτλ. Και ε, πιθανόν να υπάρχουν ε, δείγματα DNA των ανθρώπων που του επιτέθηκαν στα νύχια του, πιθανόν να υπάρχει αίμα τρίτου εκεί. Ε, όλα αυτά είναι πιθανά. Αλλά δεν μπορούμε να τα επιβεβαιώσουμε αν δεν έχουμε τα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων, των δειγμάτων που διαβιβάστηκαν στην εισαγγελία. Έχουμε, γνωρίζετε αν έχουμε αυτά τα στοιχεία. Δεν τα έχουμε, αλλά να ξεκινήσω από την αρχή. Οι ερωτήσει των υπερασπιστών των χρυσαφιτών, είτε είναι υποψήφιοι βουλευτέ είτε όχι, είναι δικαίωμά του να κάνουν πιστήρικο ερωτήσει. Εγώ δεν έχω να μπω εκεί πέρα και για ποιου το κάνω. Όχι. Τέτοια πιστήρια δεν έχουν έλθει στην δικογραφία. Ειδικά αυτό που λέτε, γιατί έχουν υποβληθεί δύο κατηγορούμενοι σε λήψη γενετικού Αλλά αυτό με τα νύχια που λέτε, σε σχέση και με αυτό, με τα χτυπήματα που έχει ο παυλος το νεκρό σώμα του Παύλου, νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει γίνει και αν η υπόθεση παρέμενε και δεν το λέω και πάλι στην κυρία ανακρίτρια του Πυραιός, νομίζω ότι αυτά θα είχαν γίνει. Από εκεί πέρα δεν έχουμε κάποια άλλη πληροφορία και δεν μπορώ να πω και τίποτα. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να ε, αυτά τα στοιχεία με κάποιο τρόπο να, να, να ε, συμπεριληφθούν στην οικογραφία, να έρθουν, δεν θα έπρεπε να... Η πολιτική αγωγή έχει αναζητήσει αλλά η δικογραφία δεν τα περιέχει.